Ben, creo que por fin imos ter tranquilidade agora. Como Orcego no cárcere todo rematou. Non, non todo. Esqueceste da maldición dos deuses. Tamén eso rematou. Non. A meu pai custoulle a vida profanar unha tumba azteca. E segundo a maldición, primeiro morrerá ele e despois eu, a súa filla, que son a culpable. Por favor, Flor, queres esquecelo. Mentre a momia teña o peitoral e o brazalete no seu poder non volverá á vida. Escoita. Unha vez deixelo loito, casaremos. Eu farei-te olvidar todo co meu cariño. Mentres tanto, queda aquí con nós. A miña filla máis eu -te. Que bo eres. Para sustos a me chegou. Nada máis acordarme do que pasou O corazón dame cada patada. A ti? Pero si cada vez que hai un lío enseguida te desmayas. Claro, non me vou expoñer a que me rompan o coco. Si que eres valiente, eh? Meu querido chamaco, é preferible que digan aquí correu o pinacate e non aquí morreu o pinacate.